da shekara ɗari ma da ishirin mata ita da shekara goma ya tara a watan waya. kuma nassin alkur'ani ya yi ishara akan haka alkur'ani ya nuna cewa ai ya tsohon kwarai tun da sai da ya karokon allah allah ba shi aihuwa kuma da allah ya ce eh an amsa ma addu'arka sai mamaki kuma sai allah ya ce a ta'ajabi min amrillah za ka yi mamaki daga al'amarin Allah ai abin da Allah ya zartar haka yake babu wani ɗaya biyu Allah ya sa aihuwar yi za ka yi matar ta yi mamaki annabi Ibrahim ya mamaki sannan suka zo suka aihu to bayan aihuwa kuma tafiya ta yi tafiya tafiya ta yi tafiya annabi Ibrahim ya ɗauko ɗansa annabi Isma'il da Hajara ya kawo su nan ɗakin Ka'aba a lokacin daji ne daji ne a lokacin ya kawo su ya ajiye su a gurin a lokacin sai wani ɓangare ma muka samu daga wajen matan shi hajara aka samu aka shigo da shi a aikin haji wanda kuma idan baka yi ba ma haji ya taru shi kuma daga wajen matan shi ne zamanin da ta yi ka kai kawo tsakanin safa da marwa tana zuwa tana zawa ta je sama dutsen safa so bakwai ta je sama dutsen marwa so bakwai to wannan shi ne zama sa'ayi idan ka je kai aiki hajji ba kai ba ai babu hajji hmm. to kaga daga wajen mata ne ba ba ma kai shi ba shi annabi ibrahim daga wajen matarsa sannan kuma ya zo ya gina ɗakin da ya gina ɗakin ya yi addu'o'i masu ɗimbin yawa dangane da nan ita makka domin wa idh yarfa'u ibrahim qawa'ida min al baitu wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم kun ga waɗannan duk addu'o'i ne ki to bayan wannan idan ka dawo ta surar daban kamar suratu ibrahim alayhi salam anan ma ya rokawa maka arziki kuma haka cikin suratul baqara ma ko warzuqa ala wa min sabarati man amana billahi wal yawmil akhir a bakara ya yi wannan roƙon a cikin suratun ibrahim ya yi wannan roƙon kuma allah ya amsa roƙon da allah ya amsa roƙon makka da annabi ibrahim ya mata har ila yau ana cin gajiyar makka wannan addu'a ta annabi ibrahim har ila yau tana nan dibaga a garinku za ka zo ka yi noma ko ka yi shifka ka yi dashe-dashe ko ka yi wani abu na wato sake-sake ko na kere-kere ka kwasa ka kai maka ka sai da arha saboda ne saboda amsuwar addu'a ta annabi ibrahim a.s. allah ya amsa addu'ar manya allah ya sanya maka guri ne kawai gurin arziki idan ka je ka ga yadda ake wasa da nama sai ka ce kai wa wani nama kuna kudi ake sai za a ga mutum ya yanka kaza sama da goma sama da ishirin ya zo sa a cikin firiji idan ya ci biyu ko uku sauran sai kai kawai sun da kawai sun kare gobe ko shi ba hannu wasu zai je kawo kai kana nan sai kayi wajen wata guda da kyar ka samu kashin ma ba a dago to kaga wannan addu'a ta annabi ibrahima ta amsa a wannan gari gari ne mai albarka to bayan wannan aiki da wato sa'ayi da aka samu daga wato hajara akwai abu mai yawa wanda in ka daga ɓangaren shi wato annabi ibrahima